Всім доброго дня. Дуже раді вітати вас на прес-конференції. Вже як три місяці патрульна поліція вийшла на вулиці міста Харкова. Можливо, у вас є якісь питання щодо нашої роботи. Ми хотіли би е, під час прес-конференції якраз з'ясуємо, які до нас виникли питання, будемо відповідати, будемо взаємодіяти. Е, я би хотіла трошки е, поправити, те, що Владислав Ткаченко є комбатом, тому можна буде запитувати, е, задавати такі питання, що стосуються лінії. Він зможе надати відповіді. Ми вже будемо перенаправляти так питання стосовно хто зможе відповісти правильно. Будь ласка, Спасибо. Первый вопрос. Изменения в роботі патрульной требуется вступление в силу закона о национальных принципах. Які ви змінення? Ну, в зв'язку з е, вступом закону про національну поліцію е, ми вже раніше ми називалися патрульною службою, а зараз вже патрульна поліція. Е, зміни такі, скажімо так, ми кожного дня заступає на вулиці міста близько 20 280 чоловік. Вони перекривають усе місто. Харків е, в нашому місті 9 районів обслуговуються, заступає 100 екіпажів. Е, зміни у нас в дві зміни ми працюємо і цілу добу.